老师的一个思维方式对我有很大影响。欧式泰拳的确更适合教练更好的去教学员。啊，国内国外我都待过。说句实在话，通过欧式泰拳风格这种训练，的确更适合教练更好的去教学员。你会在让学员打靶能力也好，还是拓展他的思维能力也好？ 包括在他的拳腿实战当中更能表现出来。以前没有培训的时候很难打到我，现在自从培训这之后，把这个东西传递给他们，我经常被他们打到挂彩。不过我也很荣幸，把他们从一个弱鸡变成一个战斗机的过程。谢谢大家。 然后我是很早之前就是在优酷上面看到韩老师做公开课的视频，然后就啊哇塞，团体课的公开课还能这样做！以前练的是传统的散打，训练方法就很枯燥、很乏味的，包括有时候给会员带带带了，我自己都不想带下去了。训练到后面，我等下要干嘛呢？自己都乱掉了。所以说，通过这五天的学习，对我自己的一个改变。 确实收获很多吧，回去然后各种的还要不断去。 提升，巩固一下。最先开始在优酷上面看到了韩老师教扫地的那个视频，然后觉得哇，这个逻辑思维非常清晰，讲东西就非常容易让人家掌握，这个老师肯定很棒。然后来到这里的五天的时间，从师。 思维上拓展了很多，传统的训练体系和 HBW 的欧式的训练体系上面有很大的不同。最先开始大家练格斗的时候，其实都会有一个感觉，就是练了一段时间以后会特别的枯燥。面对这个问题， 大家其实都没有一个很好的解决方法，只能靠着爱好者的一腔热情去克服这个。我觉得在咱们 HBW 奥斯泰拳的体系，这个问题得到了解决。 韩老突然过来的话挺震撼的，因为两年前就是在公众上看他一个推文。我平时悟性是比较慢的，然后在平时可能一些细节东西，我会问韩老师，韩老师也会很细心的回答我，就我真的挺感动的。我觉得最大的一个收获的话，还是一个韩老师的一个思维方式吧，给我一个特别大的一个扩散。我相信以后去，包括去工作中有一个自学当中，这个思维方式可能会对我有很大影响。